Boas! No vídeo de hoxe falarei de como se traballa con ficheiros nun entorno de escritorio Nome. Como sempre, a configuración exacta do teu escritorio pode variar según as túas preferencias ou de quen haya configurado a distribución que utilices. Esta é unha configuración estándar para SUSE Linux Enterprise Nome na versión 15.2 o 15 Servipack 2. Comecemos por abrir o programa de ficheiros para ver como funciona isto. Por unha banda, vemos esta vista. Isto é o contido e nos amosa os fiche, eh, a localización que estemos vendo. Podemos estar vendo, por exemplo, a carpeta de persoal que ten todo isto. Dentro dela podemos ter outras carpetas, outros ficheiros. Podemos ver eh, unha localización de rede, podemos estar vendo un pendrive, podemos estar vendo un disco externo. E en Seral podemos velo ou ben no que nesta vista que chamaremos de, de, de iconos ou unha vista de, de árbore ou, de, ou detallada. Por defecto en nome a vista de, detallada non permite eh, ser vista como unha árbore, só, só se ve cada carpeta e vas entrando en cada, en cada subcarpeta de maneira moi semellante á, a vista de iconas. A diferencia é que sí que nos ensina información como o tamaño ou a data de modificación da carpeta ou ficheiro que estemos que, que queiramos ver. Outra parte do, do programa é esta, esta de aquí, na que temos, por un lado, os marcadores, por outro lado, un panel de lugares, e por outro lado, o que pon aquí outras localizacións. Vemos que aquí está un pouco en castelán isto, en galego isto. Ben, outras localizacións pode ser unha unidade de rede, pode ser pendrive, pode ser un disco duro externo, e, pola súa beira, os marcadores son aqueles que configuremos no sistema. Podemos ir aquí e engadir un novo marcador. os que queiramos ter aquí. A idea é que se tes moitos tamén é un problema porque Ao final, se vas pasar máis tempo buscando entre os marcadores que navegando hasta a carpeta que querías ver. Pero bueno, iso é cuestión de, de gustos e do usuario das súas necesidades. Pero sempre hai algúns, algunhas localizacións que utilizamos máis a miúdo que outras e que pode ser moi útil telas máis á vista. En o panel de lugares pois temos o de sempre o cartafol persoal, que é todo o noso cartafol Cartafol de usuario, de descargas, docu documentos, Cartafol para imaxes, un Cartafol para música, para vídeos e o que é a propia papelera. Despois temos aquí en recentes, que nos ensina os documentos máis recentes, é un panel de favoritos que eh, nos permitiría facer algo máis menos cómodo que estes marcadores, pero ter aquí unha serie de favoritos que poderíamos acceder directamente a eles. Non confundir con estes. Para finalizar eh, esta visión do programa de ficheiros, temos esta barra, este panel. Entonces aquí podemos ir adiante ou atrás no orden da navegación que estamos facendo. Por exemplo, se eu entro en documentos, carta folum, e eu dou hacia atrás, vou a documentos, máis hacia atrás hasta, hasta a carpeta favoritos, que é onde estaba antes de entrar en documentos. E se volvo para adiante, volvo a documentos e o contido de carta folum. Aquí nos vai pondo a estructura por a que estamos navegando para que podamos ir hacia adelante ou hacia atrás directamente por ela. Como vemos este triangulito nos indica que un, des, un despregable. E aquí temos opcións para facer en esta en este cartafol. Por exemplo, podemos crear un novo cartafol, La opción añadir un marcador pues está deshabilitada en este momento. Podemos seleccionar todo. Podríamos pegar si hay algo copiado. Podemos ver las propiedades de cartafol. abrir no terminal. Moitos linuxeros utilizamos moito terminal para traballar. Se sabes usalo, é bastante máis cómodo que usar un sistema gráfico, aunque ten o precio de que tens que aprender a usalo. E restaurar ficheiros que faltan. Bueno, Por outro lado, temos o botón de buscar. Que, como vemos, nos permite introducir o nome do ficheiro e buscar dentro da estructura de directorios que con que se corresponde. É bastante sinxelo de usar. Por outro lado, temos este, este desplegable. Aquí podemos facer que as cousas sean máis grandes, máis pequenas. Temos un pequeno menú de facer, desfacer. Desfacer, crear cartafol, que sería este de aquí. Refacer, por exemplo, se o desfago. no di que é permanente. Pero vou volver a crealo. Hai que ter cuidado usar isto, non todos os días é festa, pero pode ser moi útil se estamos facendo unha xestión un ficheiro e queremos desfacer a última opción porque nos equivocamos, moitas veces podremos desfacer e refacer cambios segundo necesitemos. Ordear desde a Z, desde Z hasta A, que o último modificado, isto é moi útil, primeiro modificado, tamaño e tipo tanto tipo como último modificado son moi útiles. O sea, último modificado che eh, iría ordenando en función da, da data de modificación. Entonces, os máis recentes serían os, os primeiros. Cando tes moitos ficheiros, ti tendes a traballar cos últimos. Podes ter 5.000 ficheiros e, sin embargo, o, estás traballando cos tres últimos que, que abriches estas, que creaches esta semana. Entonces, A probabilidade de que necesites usar un ficheiro aumenta se o usache onte. E por tipo nos permite pois, distinguir os ficheiros de texto, PDFs, eh, documentos de Writer, etc. Tamén é moi útil. Este xa o vimos, este botón é para lesir o tipo de vista, E aquí temos o menú principal que nos permite crear unha, unha nova fiestra da, da aplicación, unha nova pestaña dentro da mesma aplicación, ou crear un novo cartafol. Tamén podemos seleccionar todo, cortar, copiar, pegar Podemos seleccionar que se besan os ficheiros ocultos ou que non. Na, no cartafol persoal os ficheiros ocultos adoitan ser os ficheiros de configuración. Podemos querer ter esta barra lateral á vista ou non. Se non a usamos, pois tampouco ten moito sentido usala. Tela aí. Temos atallos de teclado, axuda, mensaxe sobre o programa que non fixo, licencia, etc. E as preferencias. As preferencias pois nos indican, por exemplo, que por defecto se besa a, a barra lateral ou non. Que os cartafois se amosen antes ou non dos, dos ficheiros. Por exemplo, se vamos aquí, Windows e en Plasma, normalmente os cartafois se ven ao principio, cando nunha car o sea, nun cartafol que teña cartafois e teña ficheiros, os cartafois se ven ao principio e os ficheiros se ven despois. En nome, por defecto, vese calquer cartafol ou ficheiro por, por estricto orden alfabético. Cardafol, ficheiro, Cardafol. E isto o que nos permite é velo pois como se vería en Plasma como se vería en Windows. Primeiro os cartafois e despois os ficheiros. En xeral isto require que non me teña instalado unha extensión. Nome por defecto non o fai e non o incluye. Hai unha extensión que podes instalar que fai justamente isto. Entonces terías que buscar entre as extensións, buscar eh, por carpetas, castelán máis fácil, e buscar a extensión que fai xusto isto se no teu escritorio non está instalado. Se está instalado, pois nada. Visualización en lista. Permitir expandir cartafois. Isto implica Cando vamos aquí, temos este triangulito que nos permite ver o contido de cada cartafol. Facendo unha vista en árbore. En Plasma para isto hai dúas, dúas vistas separadas e veñen as dúas por defecto. Podes ver unha lista simplemente ou podes ver un árbore. En nome as dúas vistas son realmente a mesma e dependen desta opción de aquí. Como, eh, ao mellor hai algunha opción que non sale aquí que require a súa propia extensión, igual que isto. Pero bueno, eu estou usando a ver, eh, o escritorio tal como se instala na, na versión SUSE Linux Enterprise. Aquí en comportamento temos a acción de abrir, un clic, doble clic, doble clic e o, o comportamento predeterminado tanto en nome como en Windows. Un clic é o comportamento predeterminado en plasma, que é o que eu acostumo usar. E xente que necesita un doble clic, porque o doble clic o que che permite é seleccionar o ficheiro, simplemente clicalo, E hai xente que prefire eh, que cun clic o que faga é isto. É o tipo de cousas que depende do que estes acostumados. Eu prefiro un clic porque estou acostumado a el, outros prefiren dous doble clic porque están acostumados a, a el. Por suposto, se si tes varios se tes varias carpetas e queres seleccionar unha delas, Vamos a ello. Facer aquí un exemplo. Se pinchas, entra no, cart no cartafol. Entonces, como se... Como se selecciona? Pois así, por exemplo. Quere dicir que eh, a forma de traballar se usas un ou outro método vai variar notablemente. Non é o mesmo traballar dunha maneira que doutra. Vamos a para o doble clic. Aquí nos permite, se si queremos, ter unha acción para crear liberacións simbólicas. Vamos a decir que sí. Que facemos cos ficheiros de texto executables? Por exemplo, un script que se os mostra, se os executa, preguntar que facer. En Plasma, por defecto, ven preguntar que facer. E o liso se si preguntar ou non antes de validar a papelera e si quere, queremos permitir borrar. Borrar é eliminar permanentemente, non, te, non se pode desfacer. Mentre que mover o liso é enviar a papelera. que queremos ver na columna de listas, se queremos ver o propietario, por exemplo, os permisos, E como se fan as búsquedas. Ao buscar algo, un ficheiro, como fixemos antes, ao pinchar aquí, se se busca só neste computador, se se busca en calquera localización que a que teñamos acceso, o cal pode ser máis lento, se busca en outra máquina que teña un acceso máis lento, pois pode vai tardar máis que se só busca nesta máquina que ainda, ainda por encima están indexados e todo vai máis rápido de maneira similar miniaturas. Miniaturas son as previsualizacións do ficheiro que nos ensinan o con unha vista preliminar do contido para que nos fagamos unha idea de, do contido dese ficheiro só con velo. E ademais o seu tipo. Os documentos de Writer pois podes ver como serían, se si é unha folla de cálculo tamén verías a propia folla de cálculo. E así tes unha idea do contido antes de abrilo sin ter que estar vendo cal é o fiche, como lle chamaches o ficheiro donde guardaches aquilo. A diferencia entre son os ficheiros deste computador e todos os ficheiros é a mesma que aquí. Se buscamos en ficheiros, por exemplo, que teñamos conectado un móvil, que teñamos unha localización de rede noutro computador de, con Windows, iso pode ir máis lento. Se temos que previsualizar 5.000 ficheiros, pois vai ser moito máis lento que se fai na, nun cartafoldo do propio equipo. Aquí o mesmo. Nos permite controlar o tamaño. E, bueno, podemos facelo en todos, pero solo nos que son pequenos. Nos que son grandes non o fagas. E que os conten, e que nos ensine cantos hai, pois é o mesmo. As unidades de rede, as, os móviles e outros dispositivos poden ser demasiado lentos e se temos moitos ficheiros en eles, pode ser moi laborioso para o elevar moito máis tempo que nun cartafón local como calquera destes. Por defecto, a idea nos escritorios modernos é non usar cartafois dentro do escritorio. E isto é porque os usuarios de Linux nunca nos gustou moito. Preferimos ter a, información moito máis organizada porque hai formas moito máis eficientes de, de acceder a elas. Por iso temos moitos escritorios, por iso temos actividades, por exemplo, en Plasma. E, e aquí hai un concepto parecido tamén etcétera. Entonces, nos non queremos ter moitos cartafois aquí que o único que fan é que o sistema poida ir un pelín máis lento e que ao final estar buscando aquí cal é o cartafol donde tes as cousas pode ser eh, levar máis tempo que, que realmente acceder a él. Se vamos aquí. Una vez que estamos aquí, entramos donde queramos entrar. E iso pode ser moito máis rápido que estar buscando aquí 50 50.000 carpetas aquí eh, que a mellor incluso nin che collen todas, etc. Iso non quere dicir que non se poida facer, simplemente en nome necesitas instalar unha extensión para iso. O seu, en teoría, en principio, é usar adecuadamente tantos cartafois, perdón, tantos marcadores como os favoritos para eh, que conteñan os accesos a nosa información máis frecuente e que isto sea o máis eh, o máis eficiente posible. Non hai ningún motivo para non adoptar nome a nosa forma de traballar podemos replicar un escritorio Windows completo e o fluxo de traballo que usamos en Windows. De embargantes, facer eh, isto pode requerir ter que facer configuracións manuais e eh, ver como se fai unha cousa e invertir uns minutos en, en logralo. E iso depende de cada usuario se lle, se lle interesa ou non. Ben, con isto, con isto chega por hoxe. Gracias por ver el vídeo. Hasta otra.